Rolda dos grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario Alternativa Galega de Esquerda, señor Fernández Calviño. Eh, eh, bos días. Eh, en primeiro lugar, teño que manifestar unha queixa á mesa do Parlamento en nome dos veciños e veciñas da miña circunscripción electoral, que é a da provincia de Ourense, xa que nos parece unha falta de respeto do Parlamento á cidadanía ourensá que se poña un pleno precisamente en Antroido, cando é a festa máis sinalada para a maioría dos cidadáns que viven no que se coñece como a provincia de Ourense. De feito, eu persoalmente estiven a piques de vir disfrazado a esta cámara. Non? En primeiro lugar, pensei en disfrazarme de sobre, xa que no antroido debemos disfrazarnos daquelo que está de actualidade na vida política e social do país. Sen embargo, cando fun a mercar un sobre, resultou que o Partido Popular xos tiña todos comprados porque están apurando antes de que lles fagan esa auditoría. Señor Fernández Calviño, señor Fernández Calviño, a cuestión. E entre outras cousas direille que o calendario foi aprobado na Xunta de Portavoces por todos os portavoces deste Parlamento. Pois foi mal feito por todos os portavoces pois, tamén. Diga, diga, diga yo, Dígallo, dígallo, dígallo, entre outros, o seu portavoz. Xa estou dicindo moi mal por parte de todos os portavoces. O lamento. E por parte do vicepresidente a pouca sensibilidade que mostrou coa súa provincia tamén é unha queixa importante. Eu tamén son orensano e sei o que é o carnaval, pero ora vayamos ao tema que é o que estamos falando que é moito máis importante. Moi ben, vou seguir. Despois de non poder atopar un disfraz de sobre, pensei en disfrazarme de corrupto. E, polo tanto, Señor chamei... Señor Calviño, de orden por primeira vez. Vaya a cuestión. Señor Santalices, aquí a xente estuvo antes falando do que lle petaba... Señor, se, señor no Fernández... Se, se, no, no, perdone, perdone. A liberdade de expresión dentro dun orden. E aquí hai as chamadas á cuestión e lle chamo a cuestión porque usted non está centrado no tema. Céntrese no tema. Primeira chamada a orden. Bueno, chamei o meu amigo Camps para pedirlle a dirección do seu xastre e díxome que non podía ser. Despois dirixinme o señor Bárcenas, estuve nunha reunión con el él para pedirlle Calviño, señor axuda. Señor Fernández Calviño, chamo orden por segunda vez. Non me prestou non me, non me, no, axuda no me, que lle pedín, no, no me, no me sin poña, embargo... Non me poña vostede na tesitura un de recado. ter que chamarlle orden por terceira vez. E ese recado foi que lle dese señor, señor Feijó señor, este sobre, señor, como non está, bollo poñer. Señor, se, señor Fernández Calviño, chamo a orden por terceira vez, polo tanto ten que vostede expulsar, se, que ten que abandonar o, o pleno. No, perdone, ten que abandonar o pleno. Ten que abandonar o pleno. Vale. Tres chamadas a orden, abandono de pleno. Pero creo que... No, no, tres chamadas a orden, tres cha... Perdone, tuvo vostede a oportunidade de rectificar. Tres chamadas a orden, fago a favor de abandonar o pleno a ah, que queiran, pero neste caso ten que abandonar o pleno. Non, non, está, está, está esta cuestión. Foron tres chamadas a orden, creo que todo o mundo pudo comprobar a cuestión, eh, polo tanto, non, non, non compliquemos isto máis. Creo que, creo que foi suficientemente claro. Bueno, bueno, usted pode pedir a palabra e eu ya dou, pero creo que este tema está absolutamente claro. Una cuestión de orde, non? Sí, sí, pode pedirla. Pois porque quero manifestar a protesta, a protesta do noso grupo parlamentar por ese rigor extremado que unha vez estamos ante unha interpretación do regulamento da Cámara que se si seguimos por ese camiño non poderemos nin exercer o humor. Disculpe, pero quero decir Eh, que estamos sendo requeridos os grupos parlamentarios dende a presidencia do Parlamento eh, para que contribuamos a que non haxa alteracións de orde provocadas por cidadáns que veñen aquí, verdad? Entón, eso supoño que non vai ser aplicable aos dereitos que teñen os deputados. Se si nos poñemos no plan represor, represor, e convertimos, eh, convertimos un exercicio de humor nun día como hoxe, aínda que non esteña na cuestión nun motivo de expulsión do pleno, eu breime obrigado a abandonar o pleno tamén. Porque me parece un abuso, eh, señor, señor eh, Santalices, se, se, con se toda está, cordialidade, no, no, e que non vai na liña, na liña do creo, que se me está transmitindo a mí, hubo, creo que, para creo, chegar a acordos. No, no, creo que hubo suficientes motivos e suficientes advertencias. Eu pudo comprobar toda a Cámara. Polo tanto, conseguimos, proseguimos co debate. Grupo, grupo parlamentario... Al, señor Jorquera. Eu quero intervir para facer miñas as palabras que acaba de expresar o portavoz da Alternativa Galega de Esquerda. Creo que, usted, que vostedes está extralimitando. No, no, creo que no. Hai que respeitar o sentido no, do humor, hai que, que respeitar no, a ironía. No, no, no. E ademais vostede fixo tres chamadas a orde no, prácticamente tres, tres, sin ninguna interrupción entre elas. No, no, e creo que no, no, no, no. é unha aplicación excesivamente orden, rigurosa e autoritaria tres, do regulamento. No, no, tres chamadas orden, que rectifique. Tres chamadas orden o suficientemente espaciadas. Seguimos co debate. Grupo Parlamentario Popular de Galicia, señor Castiñeira. Sí. Sí, señor Losada. Vamos a ver, é un feito obxectivo que nun plazo de dous minutos vostede fixo tres chamadas á orde. Sí. Xudgando unha intervención dun deputado, o que, por certo, se lle chamou, e o escoitei eu dende aquí, literalmente, payaso por parte dos deputados, si, si, sí, sí, por parte de algún diputado ou deputada do Grupo Popular, porque o escoitei eu, aquí, polo tanto, intuyo que el o escoitaría eu, eu non oído. Eu non oigo, é unha lástima que non oíra e que non sexa tan riguroso, tan riguroso na orden dos deputados do Grupo Parlamentario Popular, porque aquí non hai payasos, eh, nin aquí, Rosada, nin ali arriba, creo que como seguro que vostede ben sabe. Cumplín estrictamente o que dice o regulamento, eu creo que fun claro e toda clara, pudo comprobar. Sí, sí. Reservámonos Grupo Parlamentario Popular, señor Castiñeira.